mati ning taune 2013 ngasi 2000 selangkung sing padha ngati-ngati dhewe aku saka pajajaran aku Putri Prabu Mundung Sari Yogi ya aku ngiretno gila ngati-ngati gagal ono pecai Jawa Warone menungso kabeh wis ancik-ancik pucuke ngri sing ngati-ngati sing waspada Excuse me boss you have a text Ojo sira sembrono eling marang kang kuwasa lan aku mung sarana sesulih utawi lantaran lan ora kena disparingi setowan paring sesembahan ora kena diagungke amung go sarana utawi sesulih Bakalono ana gegere sak nusa lan sak korone jelma goib sing ana ing tanah Jawa wis ngelilingi nusantara ini ngelingen ati-ngati ning taune rongew temukun ngasi rongew selangkuk sing podo ngati-ngati o dewe aku ora bakal maju manungso sing jujur turun kekoh ana menungsa geleng saka kawujud nyata ning delengen saka tumindak laku toto tata wicara utawa ngendikan ilinga sira sapa ilinga sira niku sejati ning sapa sira iku dudu sapa-sapa ning sira niku kawula ning Gusti Kang Akarya sira padha guyub lan rukun iku sing bisa nyelametke sira saka ne pagebluk napa wae sing padha guyub lan rukun aja ngasi sira ketungkul marang apa sing sira duweni akeh-akeh sira sedekah tur amal pangkat derajat ora ana aji ning ngarepe Gusti kang disuwun mung amal kang sira duweni ngati-ngati ning sasi kala bendu ning arsa kala bendu ning arsa akhiring jaman pageblok iki ora mung sedelo sadurunge ana bledhosing gunung ora kena pageblok iki mari dudan bangkitke lestareke bebet kawet cikal bakalmu dhewe saka ndi asalmu lan nandi balimu aja sira ketungkul sing hati-hati wae nggih kulo badhe kundur. Nunut si jabang bayine mugi sageta ditebeake saka wong kang iri dengki sreki. Iku nggo penyakit ati. Aja sirok kabeh duwe sifat iri dengki sreki utawi adigang adigung lan adiguna. ora apik tur ora becik aku Bali ngger Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahayu Rahayu Sampurasun Sampai.